На сьогодні пропозиція пластикових карт в українських банках є надзвичайно широкою. Вартість її випуску та обслуговування залежить перш за все від е, класу карти та від тарифного плану, до якого вона відноситься. Тому при виборі карти варто детально ознайомитись з усіма умовами її обслуговування. Е, карти класу Visa Electron та Maestro є найдешевшими з тих, що пропонуються українськими банками. Е, в переважній кількості банків їх випуск та обслуговування вам обійдеться менш ніж в 30 гривень. Проте є ряд банків, де вони взагалі безкоштовні. Недоліком даних карт є те, що на залишок на них практично не нараховуються відсотки. Проте, якщо вам потрібна карта виключно для розрахунків, то така карта саме для вас. Е, карти класу Visa Classic та Mass MasterCard відносяться до середнього цінового діапазону. В переважній більшості банків їх випуск та річне обслуговування вам обійдеться в 100 гривень на рік. Проте є банки, які пропонують їх безкоштовно в рамках акційних програм. Особливістю карт даного типу є те, що чим вища вартість випуску карти або тарифного плану, якому вона обслуговується, тим вищу відсоткову ставку може отримати клієнт на залишок власних коштів. Також деякі банки встановлюють незнижуваний залишок коштів на рахунку, який в середньому коливається від 100 до 200 гривень. Карти типу Visa Gold та Gold MasterCard є статусними картами і, відповідно, є одним із найдорожчих. В переважній більшості банків їх випуск та річне обслуговування вам обійдеться в 500-600 гривень. Проте є банки, які пропонують їх безкоштовно в рамках акційних програм. На карти даного типу банками встановлюється незнижуваний залишок в розмірі 500 гривень. Проте відсоток, який нараховується на карти даного класу, в середньому рівні 10% річних, а максимальний сягає 17% річних. Разом з такими картами клієнт отримує ряд переваг перед іншими клієнтами банку. Наприклад, це спеціальні програми лояльності, обслуговування без черги і так далі. Відсотки з розрахункового касове обслуговування практично не залежать від типу карти. Тому при виборі пластикової карти вам перш за все необхідно керуватися двома основними факторами: по-перше, це ваші фінансові можливості, а по-друге, вимоги до банківського продукту.